Buqa bayrog'i bu tendensiya davom etishidan oldin paydo bo'ladigan grafik figura. Shaklining chiziqlari deyarli bir-biriga parallel joylashgan bo'lishi kerak. Bayroning asosiy sharti bu tendensiyaga qarshi yo'nalishda shakllanishi. Bunday holda harakat diapazoni juda keng bo'lmasligi kerak. Ayiq bayrog'i bu tendensiya davom etishidan oldin paydo bo'ladigan grafik figura. Shaklining chiziqlari deyarli bir-biriga parallel joylashgan bo'lishi kerak. Bayroning asosiy sharti bu tendensiyaga qarshi yo'nalishda shakllanishi bunday holda harakat diapazoni juda keng bo'lmasligi kerak buqa burchagi To'rtburchaning g'oyasi oddiy. Agar trend harakati bir muncha vaqt to'xtab qolsa, lekin narx tendensiyaga qarshi turib bera olmasa, u holda hozirgi tendensiya davom etishi ehtimoli katta. To'rtburchi kotirovkalar trend bo'ylab harakatlana olmaganda paydo bo'ladi. Bu shuningdek, pauzadan keyin tendensiyaning davom etishidan dalolat beradi. Ayiq to'rtburchiga. To'rtburchining g'oyasi oddiy. agar trend harakati birmuncha vaqt to'xtab qolsa lekin narx tendensiyaga qarshi turolmasa u holda hozirgi tendensiya davom etishi ehtimoli katta bo'ladi kotirovkalar trend bo'ylab harakatlana olmaganida paydo bo'ladi bu shuningdek pauzadan keyin tendensiyaning davom etishidan dalolat beradi buqa penance figurasi Binance'ni shakllanishining asosiy mezonlaridan biri bu to'xtashdan oldin trend yo'nalishi bo'yicha intensiv harakatidir. Kotirovkalar trend bo'ylab harakatlana olmaganida paydo bo'ladi. Binance doimiy naqshlar bo'lib, unda konsolidatsiya davridan keyin texnik tahlilda qo'llaniladigan uzilish kuzatiladi. Ayiq Binance grafik figurasi Binance'ni shakllanishining asosiy mezonlaridan biri bu to'xtashdan oldin trend yo'nalishi bo'yicha intensiv harakatidir. Kotirovkalar trend bo'ylab harakatlana olmaganida paydo bo'ladi. Binance davomiy naqshlar bo'lib, unda konsolidatsiya davridan keyin texnik tahlilda qo'llaniladigan uzilish kuzatiladi. Buqa brillianti Bu grafik figura trend o'zgarishi uchun signal bo'lib xizmat qiladi. Narxning boshlanishi tendensiya bo'ylab impuls harakatining oxirida sodir bo'ladi. Narxning maqsadi brilliantning balandligiga teng bo'lib, uni buzilish nuqtasidan o'lchashimiz mumkin. Ayiq brillianti Ushbu naqsh trend o'zgarishi uchun signal bo'lib xizmat qiladi. Naqshning boshlanishi tendensiya bo'ylab impuls harakatining oxirida sodir bo'ladi. Narxning maqsadi brilliantning balandligiga teng bo'lib, uni buzilish nuqtasidan o'lchash mumkin. Ikki jar grafik figurasi. Bu figura narx pastga shiddatli harakatidan so'ng yordam, ya'ni support zonasi yonida hosil bo'ladi. Ya'ni bu figura narx yordam zonasini 2 marta o'tolmaganini bildiradi. Va esingizda tuting, bu figuralarni faqat kuchli tendensiyalardan keyin qidiring. Sust past o'zgaruvchan bozorda ularni izlashga hojat yo'q. Ikki cho'qqi grafik figurasi. Bu figura narx yuqoriga harakatidan so'ng qarshilik ya'ni resistance zonasini yonida hosil bo'ladi. Ya'ni narx qarshilikni 2 marta yorib o'ta olmaganini bildiradi va sizda bo'lsin. Bu figuralarni faqat kuchli tendensiyadan keyin qidiramiz. Sust past o'zgaruvchan bozorda ularni izlashga hojat yo'q. Teskari bosh va yelkalar. Bu figura narx pastga harakatidan so'ng yordam super zonasi yonida hosil bo'ladi. Bu figura narxning yordam zonasini o'tishga bo'lgan uchta urinishini ko'rsatib beradi. Bu figura o'rtadagi yuqori cho'qqisi, bosh va ikki chetidagi pastroq bo'lgan cho'qqi yelkalardan iborat, faqat teskari ko'rinishda. Bosh va yelkalar. Bu figura narx yuqoriga harakatidan so'ng qarshilik, ya'ni resistance zonasini yonida hosil bo'ladi va narx qarshilikni 3 marta yorib o'tolmaganidan keyin paydo bo'ladi. Bu figura o'rtadagi yuqori cho'qqisi, ya'ni bosh va ikki chetida pastroq bo'lgan cho'qqilari, ya'ni yelkalardan iborat. Shu bilan birga bo'yin chizig'i yelkalarini ikkita minimal qiymatini birlashtirib turadi. Qulayotgan poni Pastga tushish tendensiyasida qulayotgan poni ko'pincha burilish signali vazifasini bajaradi. Qulayotgan poni qiyil chiziqli yordam va qarshilik orasidagi narx o'zgaruvchanligi pasayishidan hosil bo'ladi. Shu bilan birga qarshilik liniyasining burchagi yordam liniyalaridan ko'ra kerak. O'sayotgan poni o'sayotgan pona qiya chiziqli yordam va qarshilik orasidagi narx o'zgaruvchanligi pasayishidan hosil bo'ladi yordam liniyasining burchagi qarshilik liniyalaridan ko'ra tikkaroq bu narxning yuqori minimumlari uning yuqori maksimumlaridan tezroq shakllanganini ko'rsatadi bunaqa holatda o'sayotgan pona figurasi yaqin vaqt ichida tendensiyani burilishini anglatadi ko'tariluvchi uchburchak bu figurada uchburchakning bir tomoni qarshilik ya'ni resistance sifatida ajralib turadi. Qoida tariqasida narx qarshilik chizig'ini buzadi va harakati davom etadi. Ammo har doim emas. Agar qarshilik juda kuchli bo'lsa, narx harakati boshqa yo'nalishda bo'ladi. Bunda ikkala ssenariyga tayyor turishimiz kerak. Tushuvchi uchburchak Bu figurada uchburchakning bir tomoni yordam support sifatida ajralib turadi. Qoida tariqasida narx yordam chizig'ini buzadi va harakatda davom etadi, ammo har doim emas. Agar yordam juda kuchli bo'lsa, narx harakati boshqa yo'nalishda bo'ladi. Bunda ikkala ssenariyga ham tayyor turishimiz kerak. Simmetrik uchburchak Ikkita qiya resistance va super chizig'i uchini bir-biriga yaqinlashtirsak, simmetrik uchburchak hosil bo'ladi. Narxni bunaqa holatidagi buzilish yo'nalishini aniqlash qiyin. Bozor har doim kimningdir tomoni, sotuvchilar yoki xaridorlar tomonidan boshqariladi. Shuning uchun ertami kechmi uchburchak yuqoriga yoki pastga buziladi. kengayuvchi burchi ikkita qiya, resistance va support chiziqlarini uchini bir-biriga yaqinlashtirsak, simmetrik yoki kengayuvchi burchi hosil bo'ladi. Narxni bunaqa holatida buzilish yo'nalishini aniq aytish qiyin, chunki bozor har doim kimningdir tomonida, sotuvchilar yoki xaridorlar tomonidan boshqariladi. Shuning uchun ertami kechmi burchi yuqoriga yoki pastga buziladi.